Zeit ist ein Fest bei den Fröschen am See. Ball und Konzert und ein großes Diner. Quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack, quack. Okay, wir üben das nochmal. Heute ist ein Fest bei den Fröschen am See. Ball und Konzert und ein großes Diner quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Jetzt haben die Katzen natürlich auch manchmal ein Konzert, ne? Okay, häufig. So, genau so ist es und genau so ist es. Heute, heute ist ein Fest bei den Katzen. Ja, wo sind, wo sind die denn? bei den Katzen im Gras. Ball und Konzert und ne Menge Spaß. Geh nochmal, nochmal, nochmal. Heute ist ein Fest bei den Katzen im Gras. Ball und Konzert und ne Menge Spaß. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Okay, die zwei Strophen nochmal. Ja. Ah, selbstverständlich, ne, selbstverständlich. Ne? Heute ist ein Fest bei den Goldfischen im... Wo? Wo leben die Goldfische? Im Teich, im Teich. Ball und Konzert und eine Menge Fischfutter. Blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop.